درود همراهان گرانقدر به این کلیپ و به این درس بسیار خوش اومدید میزبان شما این با یکی دیگر از کلیپ های ارزنده و آموزشی انگلیسی مثلاب خوردن در خدمت شما این با آموزش و تمرین و کاربرد لغت بسیار پرکاربرد which در انگلیسی و ها و جملاتی رو در این درس خدمت شما تقدیم خواهیم کرد که از رهگذر تمرین و استفاده از این ها و جملات رشد خوبی رو انتظار داریم که در یادگیریتون داشته باشید پس فراموش نکنید اگر میخواید خوب یاد بگیرید هر عبارت و هر جمله و هر لغتی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت حتما بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و هنگام بیان و تلفظ عبارتها و جملات فراموش نکنید که صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و رفع بکنید این موضوع که ما تاکید میکنیم حتما در تمرینات شرکت بکنید دلیل داره دلیلش این است که شرکت شما در تمرین ها و بیان و تلفظ عبارت ها رفته رفته منجر به این خواهد شد که اعتماد به نفس بالایی در بیان و تقویت مهارت های زبانی تون داشته باشید. یکی از مشکلاتی که بسیاری از زبان آموزا دارن این است که از بیان و نوشتن یک عبارت و یا جمله انگلیسی حراس دارند یا خجالت میکشند یا هر دلیل دیگری شرکت شما در تمرینات باعث خواهد شد که رفته رفته اعتماد به نفس بالایی پیدا بکنید پس حتما طبق روش تمرین بکنید و همراهی کنید ما رو تا بتونیم با هم یاد بگیریم موضوع دیگر دوستان اگر میخواید جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن به دستتون برسه و بتونید از اونها استفاده بفرمایید بفرمایید فراموش نکنید که کانال خودتون رو subscribe یا follow کنید و با زدن دکمه notification جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ ها به دستتون میرسه و به محض آپلود شدن و به محض انتشار یافتن درس ها در جریان قرار بگیرید تا بتونید از درس ها استفاده بکنید بسیار خوب بپردازیم به کاربرد و استفاده از لغت بسیار مهم و اساسی which در انگلیسی دوستان همونطور که میدونید which ممکنه دوتا معنی داشته باشه یکی از معانیش یعنی کدام همچنین به معنی که در انگلیسی هم استفاده میشه ولی عمومی ترین معنی که داره به معنی کدام در انگلیسی است در مورد تلفظ which دقت بفرمایید زمانی که میخواید دابلیو رو تلفظ بکنید لبهاتون حالت بوسه <laughs> داشته باشه و فرض کنید که میخواید فردی رو ببوسید و هوا از دهان شما خارج میشه پس میشه و و نمیشه و و یا و فرق داره تلفظش در واقع و میشه V در انگلیسی به این دلیل که ما W رو در فارسی نداریم خیلی از زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن اما تلفظ درست همونطور که عرض شد خدمتتون لبها حالت بوسه هوا خارج میشه و دقت داشته باشید که H در which ناخاناست یعنی خوانده نمیشه پس و تلفظش به این صورته و در مورد تلفظ آی در وچ باید دقت بفرمایید که صداش بین ای e و ا یعنی میشه ا ا which which نمیشه which یا نمیشه ویچ پس باید دقت داشته باشید همچنین صداش به این صورت which نیست which بین ای و ا حالا با عبارت ها و جملاتی که در این درس در ادامه یاد خواهیم گرفت با تلفظ این لغت اساسی آشنا خواهید شد و اون رو در جملات به کار خواهید برد اولین آیتمی که داریم which is mine Which is mine Which یعنی کدام Is یعنی است در مورد تلفظ is هم دقت بفرمایید نگفتم is یا نگفتم is is is بین ای و ا is یعنی است mine یعنی مال من مال من چیزی که مال منه Which is mine یعنی کدام مال منه مثلا فرض کنید که میخواید لباس بپوشید دو تا لباس دارید یکیش مال داداشتونه یکیش مال شماست شبیه همه بعد شما میگید which is mine کدوم مال منه which is mine حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید which is mine و با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید عزیزان این خیلی مهمه و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید حالا بنویسید which is mine which is mine which side won which side won which یعنی کدام side یعنی طرف won گذشته win یعنی برنده شدن یا بردن which side won یعنی کدام طرف برنده شد مثلا فرض کنید تیم محبوب فوتبالتونه دو تا تیم با هم مسابقه داشتن و شما از داداشتون از باباتون میپرسید which side won کدام تیم برنده شد کدوم طرف برنده شد حالا شما در قسمت کامنت بنویسید which side won which side won Which is better? Which is better? Which یعنی کدام is یعنی است better یعنی بهتر در تلفظ امریکایی تلفظ میشه better اما شما انگلیسی استاندارد و آموزشی رو دنبال بکنید و تی هاتون رو همیشه تی تلفظ بکنید این همه جای دنیا کاربرد داره چه امریکا چه انگلیس چه استرالیا چه ژاپن چه چین هر جای دنیا که شما برید اگر تی رو تی استاندارد انگلیسی تلفظ بکنید یعنی تی قابل فهم طرف متوجه میشه و با شما هیچ مشکلی نخواهد داشت پس لازم نیست حتما دنبال رو لحجه خاصی باشید انگلیسی استاندارد رو یاد بگیرید هر جای دنیا برید قابل استفاده است دقیقا مثالش میشه اینکه شما فارسی استاندارد رو اگر بلد باشید فارسی آموزشی رو اگر بلد باشید هر جای ایران که سهله حتی تاجیکستان افغانستان پاکستان هند هر جای دنیا که فارسی طرف بلد باشه میتونه با شما ارتباط برقرار بکنه پس شما هم انگلیسی استاندارد آموزشی رو دنبال بکنید پس better میشه بهتر which is better یعنی کدام بهتر است حالا شما در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید which is better which is better Which key is it? Which key is it? which یعنی کدام کی یعنی کلید is یعنی است it یعنی آن در مورد تلفظاشون دقت داشته باشید it نگفتم ایت یا نگفتم it it بین ای و ا همچنین در مورد is بین ای و ا it حالت سوالیه یعنی آیا آن است کی یعنی کلید پس در مورد تلفظ کی هم دقت بفرمایید کی نیست کی کیبورد میگیم کیبورد نمیگیم which یعنی کدام which key یعنی کدوم کلید کدام کلید is it یعنی آن است which key is it یعنی اون کدوم کلیده مثلا فرض کنید که میخواید وارد خونتون بشید بعد چند تا کلید دارید یادتون رفته بعد از مادرتون از همراهتون از پدرتون میپرسید which key is it کدوم کلیده یا طرف به شما گفته که چراغ خاموش کن کلیدو بزن چراغ خاموش بشه بعد شما نمیدونید میگید which key is it کدوم کلیده اون کدوم کلیده حالا نوبت شماست خودتون رو نشون بدید نشون بدید که میخواید یاد بگیرید نشون بدید که اعتماد به نفس دارید نشون بدید که جسارت بیان دارید در قسمت کامنت بنویسید با صدای رسا تکرار بکنید، ضبط کنید، بیان کنید، تلفظ کنید، مقایسه بکنید با نحوه بیان در این درس. به ما اعتماد کنید، هدف ما این است که شما یاد بگیرید و بتونید رشد خوبی داشته باشید. حالا بنویسید which key is it؟ Which key is it? Which leg hurts? Which leg hearts? Which یعنی کدام leg یعنی پا heart یعنی صدمه دیدن یا درد کردن در اینجا هارتس اس سوم شخص گرفته فعل جمله است به این دلیل که اشاره میکنه به لگ لگ فاعل ماست و در حقیقت سوم شخص مفرد در نظر گرفته میشه هارتس یعنی صدمه دیده یا درد میکنه which leg hurts یعنی کدوم پا درد میکنه کدوم پا درد میکنه فرض کنید خدایی نکرده تشریف بردید دکتر یکی از پاهاتون درد میکنه بعد دکتر از شما میپرسه which leg hurts کدوم پاتون درد میکنه حالا شما دکتر هستید و من بیمار حالا از من بپرسید کدوم پات درد میکنه میگید which leg hurts which leg hurts which is our car which is our car Which is یعنی کدام است Our یعنی مال ما کار یعنی خودرو در مورد تلفظ R در انگلیسی قبلا گفته بودیم زبونتون جمع میشه یا نزدیک به سقف دهان میگید R R نمیگید R پس اینو قبلا گفته بودیم باز هم تکرار میکنیم our یعنی مال ما کار یعنی خودرو یا ماشین our car یعنی خودروی ما ماشین ما which is our car یعنی کدام ماشین ماست حالا فرض کنید که با خانومتون با دوست دخترتون با دوست پسرتون تشریف بردید خرید از خرید میاید بیرون از پاساژ میاید بیرون دو تا ماشین شبیه همه کنار هم ایستاده مثلا دو تا پراید ایستاده دوتاشون هم سفیده در ایران اکثر ماشینا سفیدن چون مردم میخوان که بخرن بتونن بفروشنش و رنگ مورد علاقه رنگ سفیده متاسفانه رنگ های قرمز و آبی و زرد و رنگ های شاد از خودروها در ایران برچیده شده به هر حال دو تا خودروی سفید میبینه طرف بعد از شما میپرسه which is our car کدوم ماشین ماست حالا شما بگید دو تا ماشین دیدین هم رنگ همن نمیدونید کدوم ماشین ماشین شماست حالا میپرسید which is our car در قسمت کامنت بنویسید which is our car Which is our car? Which one was it? Which one was it? Which one یعنی کدام یکی one یعنی یک Which one یعنی کدام یک was گذشته is یعنی بود ات اشاره میکنه به اون ماجرا به اون موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه which one was it کدام یکی بود which one was it which one was it Which car is ours? Which car is ours? ours یعنی مال ما یعنی مالکیت رو داره اینجا بیان میکنه is یعنی است کار یعنی خودرو which car یعنی کدام خودرو is است ours مال ما which car is ours یعنی کدام ماشین مال ماست این هم نحوه بیان دیگری از بیان مالکیت which car is ours کدوم ماشین مال ماست حالا در قسمت کامنت بنویسید کدوم ماشین مال شماست. بپرسید which car is ours. Which car is ours? Which do you want? Which do you want? Which که یعنی کدام Do you یعنی آیا تو انجام میدی چی رو want خواستن Do you want یعنی آیا میخواهی Which do you want یعنی کدام را میخواهی کدوم یکی رو میخوای کدوم رو میخوای فرض کنید که دو تا بستنی براتون گرفتن یکیش توت فرنگی یکی شاتوت بعد به شما میگه Which do you want کدوم رو میخوای Which do you want Which do you want Which is your bag? Which is your bag? Which یعنی کدام is یعنی است your یعنی مال تو bag یعنی کیفت your bag یعنی کیف تو which is your bag یعنی کدام کیف توه کدومش کیف توه which is your bag which is your bag Which is your pen? Which is your pen? پن یعنی خودکار یا قلم Your pen یعنی خودکار تو Which is your pen یعنی کدام خودکار توست کدومش خودکار شماست Which is your pen در قسمت کامنت بنویسید کدام یک خودکار توست به انگلیسی میشه Which is your pen Which is your pen Which one is ours? Which one is ours? Which یعنی کدام One یعنی یکی کدام یک میشه Which one is است ours مال ما به ما تعلق داره Which one is ours یعنی کدام یک به ما تعلق داره یا کدام یکی مال ماست Which one is ours کدام یکی مال ماست Which one is ours Which one is ours? Which one is real? Which one is real? Which one یعنی کدام یکی is یعنی است real یعنی واقعی Which one is real یعنی کدام یکی واقعیه Which one is real Which one is real Which one was Maury? Which one was Mori? Which one یعنی کدام یک Was یعنی بود گذشته is موری اسم خاصه و همونطور که میبینید اسم خاص حرف اول به صورت کپیتال و حرف بزرگ نوشته میشه was یعنی بود which one was یعنی کدام یکی بود موری که گفتیم یعنی موری which one was موری یعنی کدام یکی موری بود مثلا فرض کنید که رفتید مهمونی بعد در مهمونی چند تا پسر اونجا بوده بعد دوستتون از شما میپرسه که موری رو دیدی بعد شما میگید که which one was موری کدومش موری بود کدوم یکی موری بود which one was موری Which one was Mori? which one is yours Which one is yours? Which یعنی کدام one یعنی یکی Which one یعنی کدام یک is است yours مال تو به تو تعلق داره Which one is yours? Which one is yours? Which tooth hurts? Which tooth hearts tooth یعنی دندان which tooth یعنی کدام دندان hearts یعنی درد میکنه صدمه دیده اس سوم شخص heart گرفته هارت یعنی صدمه دیدن درد کردن اس سوم شخص به خاطر این گرفته که tooth در اینجا سوم شخص مفرده which tooth hurts یعنی کدام دندان درد میکنه نصیبتون نشه امیدوارم که هیچ وقت این بلا سرتون نه دندوناتون درد نگیرن which tooth hurts یعنی کدام دندان درد میکنه فرض کنید رفتید دندون پزشکی دندون پزشک از شما میپرسه کدام دندان درد میکنه امیدوارم که اشتباه متوجه نشه و دندونتون رو اشتباه نکشه which tooth hurts which tooth hurts Which is your book? Which is your book? book یعنی کتاب your book یعنی کتاب تو which is your book یعنی کدام کتاب توست which is your book which is your book Which do you prefer? Which do you prefer? prefer یعنی ترجیح دادن تلفظش رو دقت بفرمایید دوستان پریفر یا پرفر نگفتم prefer prefer بین P و R صدایی وجود نداره ما هم صدایی اضافه نمی کنیم prefer یعنی ترجیح دادن which do you یعنی کدامش رو تو انجام میدی چه انجامی prefer ترجیح دادن which do you prefer یعنی کدوم رو ترجیح میدی which do you prefer which do you prefer Which of you did it? Which of you did it? Which of you یعنی کدام یک از شما did انجام دادن در زمان گذشته انجام دادید ات اشاره میکنه به اون کاره مثلا فرض کنید محل کارتونه و رئیستون اومده شما یه کار خیلی خوب انجام دادید یک پروژه رو انجام دادید بعد از شما میپرسه which of you did it کدوم یکیتون انجامش دادید which of you did it which of you did it Which book is better? Which book is better? Which book یعنی کدام کتاب is better حالت سوالیه یعنی کدام بهتره Which book is better یعنی کدام کتاب بهتر است فرض کنید تشریف بردید کتاب فروشی حتما کتاب برید بخرید و میخواید بپرسید که کدوم کتاب بهتره Which book is better کدام کتاب بهتر است حالا در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید ضبط کنید بیان کنید مقایسه بکنید تا اتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید بنویسید which book is better which book is better Which did you choose? Which did you choose? choose انتخاب کردن you یعنی تو did یعنی انجام دادی در زمان گذشته فعل کمکی برای سوالی کردن did you choose یعنی آیا تو انتخاب کردی which یعنی کدام which did you choose یعنی کدام را انتخاب کردی داره از شما میپرسه مثلا همسرتون دوست پسرتون نامزدتون اومده داره میپرسه که which did you choose کدوم رو انتخاب کردی بین این لباس که پوشیدی صد هزار تا لباس پوشیدی کدوم رو انتخاب کردی which did you choose کدام رو انتخاب کردی which did you choose which did you choose Which is your guitar? Which is your guitar? گیتار یعنی گیتار که میدونید your یعنی مال تو Which is your guitar یعنی کدام گیتار توست کدوم از این گیتارهایی که اینجاست مال توه میخوام با اون آهنگ شادی رو بنوازم آهنگ زندگی رو بنوازم کدام گیتار توست Which is your guitar Which is your guitar Which of you will go? Which of you will go? Which of you یعنی کدام یک از شما will go حالت آینده رفتن go یعنی رفتن will go یعنی خواهد رفت کی you Which of you یعنی کدام یک از شما will go خواهد رفت داره میپرسه یک دستوری پدرتون بهتون داده به شما و برادرتون حالا از شما میپرسه کدوم شما میخواید برید اون دستور رو انجام بدید Which of you will go Which of you will go Which one do we burn Which one do we burn? Which one یعنی کدام یک Do we burn حالت سوالی Burn یعنی سوزاندن We burn یعنی ما می سوزانیم Do we burn یعنی آیا ما می سوزانیم؟ Which one یعنی کدام یک Which one do we burn یعنی کدام یکی را ما می سوزانیم؟ مثلا فرض کنید که دو تا درخت داشتید در حیاتتون قطعش کردید حالا تنهاش افتاده در حیات حالا از پدرتون پرسید Which one do we burn کدوم یکی رو میسوزونیم Which one do we burn Which one do we burn Which one will it be? Which one will it be? It will be یا it will be یعنی آن خواهد بود حالا سوالی شده will اومده اینور will it be یعنی آیا آن خواهد بود which one یعنی کدام یکی which one will it be یعنی آن کدام یکی خواهد بود مثلا فرض کنید که شما دوتا انتخاب بین دانشگاه دارید دانشگاه ها قراره به شما پذیرش بدن بعد شما دارید با دوستتون صحبت میکنید دوستتون میگه که کدوم دانشگاه رو انتخاب خواهی کرد اون انتخاب کدام خواهد بود بعد میپرسه از شما which one will it be آن انتخاب کدام خواهد بود which one will it be which one will it be Which way did Mori go? Which way did Mori go? Which way یعنی کدام راه Way یعنی راه تلفظ W شو دقت بفرمایید Did گذشته do اینجا برای سوالی کردن و در زمان گذشته go یعنی رفتن موری یعنی آقایی به اسم موری و حرف اول به صورت بزرگ و کپیتال نوشته میشه Which way did موری go یعنی موری کدام راه را رفت یا موری کدام راه رفت حالا داره از شما میپرسه موری رفته سمت چپ یا سمت راست کدوم راه رفته Which way did Mori go Which way did Mori go Which would you like Which would you like Would you like یعنی آیا مایلی آیا دوست داری which یعنی کدام which would you like یعنی کدام را دوست داری به کدوم رغبت نشون میدی کدوم رو متمایل هستی کدوم را دوست داری which would you like کدام را دوست داری در قسمت کامنت بنویسید بیان بکنید تکرار بکنید تا رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید پس بنویسید which would you like which would you like Which is your luggage? Which is your luggage? Which یعنی کدام Your luggage یعنی بار و بنه تو کوله بار تو لاگج پس میشه بونه بار در فرودگاه خیلی استفاده میشه آقایی که میخواد کارت پرواز برای شما صادر کنه ازتون میپرسه کدام بونه بار شماست کدوم کیف مال شماست Which is your luggage Which is your luggage? Which one do you like? Which one do you like? Like یعنی دوست داشتن Do you like یعنی آیا تو دوست داری You like یعنی تو دوست داری ولی do وقتی میاد میشه آیا تو دوست داری سوالی میشه با do Which one یعنی کدام یک Which one do you like یعنی تو کدام یکی را دوست داری به من بگو عزیزم کدوم یکی رو چاقه رو یا لاغره رو Which one do you like Which one do you like Which one do you want? Which one do you want? Want یعنی خواستن You want یعنی تو میخوای Do you want سوالی میشه Do you want یعنی آیا میخواهی Which one یعنی کدام یک Which one do you want یعنی کدام یکی رو میخوای تو کدوم رو میخوای قرمز رو آبی رو کدومش رو میخوای Which one do you want Which one do you want Which one is the best? Which one is the best? Best یعنی بهترین The best یعنی اون بهترین خاص بهتر بهترا Which one یعنی کدام یکی Which one is the best یعنی کدام یکی بهترین بهترین است حالا شما در قسمت کامنت بنویسید که کدام یکی بهترین بهترین هاست و تکرار بکنید بیان بکنید و خوب یاد بگیرید Which one is the best? Which one is the best? Which one is your car? Which one is your car? Your car یعنی خودروی تو ماشین تو Which one یعنی کدام یکی Which one is your car یعنی کدام یکی ماشین توست فرض کنید که یک آقایی رو دعوت کردید که به ماشینتون سوار شه یا یک خانومی رو دعوت کردید که به ماشینتون سوار شه یه موقع خدای نکرده اتو زدید حالا خانمه میگه کدوم یکی ماشین توه Which one is your car? بعد میبینه که شما پراید دارید میبینه که لامبورگینی ندارید میبینه که پورشه ندارید بد سوار نمیشه متاسفانه آهم پرستا زیادن خب حالا شوخی بود Which one is your car? کدام ماشین ماشین توست؟ کدام یک ماشین توست؟ Which one is your car? Which one is your car? Which theater is that? Which theater is that? Theater یعنی تئاتر which یعنی کدام is that یعنی آن است حالت سوالی that یعنی آن در مورد تلفظ th در that باید دقت بکنید زبونتون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید ز, ز زنبور that میشه آن در مورد تلفظ TH در theater باید دقت بکنید زبونتون پشت یا زیر دندون بالا و سعی میکنید بگید سه سه سارا میشه theater theater یعنی تئاتر which theater is that یعنی آن کدام تئاتر فرض کنید که دو تا بلیت به شما میده نامزدتون بعد شما رو دعوت میکنه به تئاتر بعد شما میگید which theater is that کدوم تئاتر اون کدوم تئاتر رو باید بریم حالا شما در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Which theater is that? Which theater is that? Which way should I go? Which way should I go? Which که یعنی کدام Way یعنی راه یا مسیر Should یعنی باید I go یعنی من میروم Should I go حالت سوالی با should Should I go یعنی آیا من باید بروم و which way یعنی کدام راه کدام مسیر Which way should I go یعنی کدام مسیر را یا کدام راه را من باید بروم یا به عبارت دیگر من کدام راه را باید بروم ما به شما داریم میگیم مسیر رو به شما نشون میدیم شما هم به ما اعتماد کنید در قسمت کامنت عبارت ها و جملات این درس رو بنویسید با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید این راه راه بسیار درستی است راه علمی است برای اینکه موفق بشید رشد بسیار خوبی داشته باشید پس در قسمت کامنت بنویسید Which way should I go? Which way should I go? I do not know which one. I don't know which one. I don't know یعنی من نمیدانم I know یعنی من میدانم I don't know با دو منفیش کرده I don't know یعنی من نمیدانم Which one یعنی کدام یک I don't know which one یعنی من نمیدانم کدام یک یا کدام یکی فرض کنید که مثلا مادرتون گفته اون قابلمه رو بذار رو گاز گرم بشه بعد شما میگید من نمیدونم کدوم یکی آقا یک کم تو کارهای خونه مشارکت کنید یاد بگیرید کار خونه رو به دردتون میخوره I don't know which one I don't know which one Tell me which you want Tell me which you want. Tell me یعنی به من بگو tell یعنی گفتن و فعل در ابتدای جمله اومده یعنی tell فعلمونه یعنی tell me به من بگو which کدام you تو want خواستن و you want یعنی تو میخواهی Tell me which you want یعنی به من بگو کدام را میخواهی کچلم کردی بابا یکیشو انتخاب کن به من بگو کدوم میخوای Tell me which you want Tell me which you want Which do you recommend Which do you recommend? Which یعنی کدام Do you recommend یعنی آیا شما پیشنهاد می دهید؟ پس recommend میشه پیشنهاد دادن تلفظش رو هم دقت بفرمایید recommend نیست recommend recommend یعنی پیشنهاد دادن you recommend یعنی تو پیشنهاد می دهی Do you recommend یعنی آیا تو پیشنهاد می دهی و یک which در ابتداش اومده Which do you recommend یعنی شما کدام را پیشنهاد می دهی مثلا فرض کنید رفتید رستوران و آقای گارسون اومده از شما سفارشتون رو بگیره بعد شما میگید کدوم رو شما پیشنهاد میدی کدوم غذا رو بخورید میگید Which do you recommend حواستون باشه در رستوران هیچ وقت از گارسون یا از اون کسی که غذا رو سفارش میگیره نپرسید که کدوم رو پیشنهاد میده چون احتمالا غذای مونده رو به شما پیشنهاد میده که از سرشون باز شه پس which do you recommend یعنی شما کدام را پیشنهاد میدهی حالا در قسمت کامنت بنویسید which do you recommend which do you recommend Which one did you pick? Which one did you pick? Pick یعنی برداشتن. You pick یعنی تو بر میداری. Did you pick حالت گذشته و سوالی با did سوالیش کرده. Did you pick یعنی آیا تو برداشتی؟ Which one یعنی کدام یکی؟ Which one did you pick یعنی تو یا شما کدام را برداشتی؟ Which one did you pick? Which one did you pick? Which one should I get? Which one should I get? Which one یعنی کدام یک should یعنی باید I get یعنی من میگیرم get پس میشه گرفتن should I get یعنی آیا من باید بگیرم which one should I get یعنی کدام یکی را من باید بگیرم یا به عبارتی دیگر من کدام یکی را باید بگیرم حالا شما در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید which one should I get which one should I get Which one should I use? Which one should I use? Which one یعنی کدام یک should یعنی باید I use یعنی من استفاده می کنم Should I use یعنی آیا من باید استفاده کنم از چی Which one کدام یک Which one should I use یعنی من کدام یکی را باید استفاده کنم مثلا فرض کنید که دو تا ابزار وجود داره بعد شما از رئیستون میپرسید which one should I use من کدام یکی را باید استفاده کنم فعل use یعنی استفاده کردن which one should I use which one should I use which way goes to the beach Which way goes to the beach? Which way یعنی کدام راه کدام مسیر way پس شد مسیر یا راه goes یعنی می رود اس سوم شخص گرفته به خاطر اینکه way در اینجا سوم شخصه to یعنی به the beach یعنی اون ساحل مشخص پس بیچ میشه ساحل و بیچ یعنی اون ساحل مشخص که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم ساحله which way یعنی کدام راه کدام مسیر goes میرود to the beach به اون ساحله به اون ساحله زیبا که پر از قشنگی هاست ای کلکا which way goes to the beach Which way goes to the beach? Which would Maury choose? Which would Maury choose? Which یعنی کدام would در اینجا برای سوالی کردن استفاده شده choose یعنی انتخاب کردن موری یعنی فردی به اسم موری یک آقایی به اسم موری و حرف اول به صورت کپیتال نوشته شده به صورت بزرگ Which would Mori choose یعنی موری کدام را انتخاب می کند یا به عبارتی دیگر کدام را موری انتخاب می کند Which would Mori choose Which would Mori choose Which would you choose? Which would you choose? Which یعنی کدام would برای تمایل و در اینجا برای سوالی کردن استفاده شده You choose یعنی تو انتخاب می کنی Which would you choose یعنی کدام را انتخاب می کنی حالا نوبت شماست بخواید بگید که کدام را تو انتخاب می کنی در قسمت کامنت بنویسید Which would you choose Which would you choose? Which one is the new one? Which one is the new one? Which one یعنی کدام یک یا کدام یکی is یعنی است the new one یعنی اون یکی جدیده one یعنی یکی new یعنی جدید the new one یعنی اونی که جدیدتره که میدونی من در موردش دارم با تو صحبت میکنم منظور من رو میدونی کدومه پس از THE استفاده کرده Which one is the new one یعنی کدوم یکی از اونها اون یکی جدیده است Which one is the new one Which one is the new one? Which skirt do you like? Which skirt do you like? Which یعنی کدام skirt یعنی دامن Do you like یعنی آیا تو دوست داری You like یعنی تو میپسندی یا تو دوست داری Do you like یعنی آیا دوست داری Skirt یعنی دامن Which skirt do you like یعنی تو کدام دامن را دوست داری فرض کنید که نامزدتون دوست دخترتون همسر محترمتون میخواد دامن انتخاب کنه رفتید مغازه حالا دامنا رو پروف کرده و از شما میپرسه Which skirt do you like کدوم دامن رو تو دوست داری حالا در قسمت کامنت بنویسید Which skirt do you like? Which skirt do you like? Which team won the game? Which team won the game? Which یعنی کدام تیم یعنی تیم وان برنده شد وان گذشته فعل ون یعنی برنده شدن the game یعنی اون بازی رو اون بازی مشخص که ما داریم در موردش صحبت میکنیم پس از THE استفاده شده game پس شد بازی the game یعنی اون بازی مشخص which team یعنی کدام تیم وان برنده شد the game اون بازی رو Which team won the game کدام تیم بازی را برنده شد حالا شما در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا عزیزان تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید Which team won the game Which team won the game I wonder which way to go I wonder which way to go. Wonder یعنی تعجب کردن یا متعجب شدن. I wonder یعنی من متعجبم من حیرونم من سرگردونم. Which way یعنی کدام مسیر. To go که بروم. I wonder which way to go یعنی من متعجبم که کدام راه را بروم فرض کنید که چهار تا مسیر به یک مقصد وجود داره و شما متعجبین که کدومو برید نمیتونید تصمیم بگیرید I wonder which way to go من متعجبم که کدام راه را بروم راهی که ما بهتون داریم نشون میدیم راه علمیه راه اصولیه دوستان هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید نحوه بیان خودتون رو با نحوه تلفظ و بیان در این کلیپ مقایسه بکنید قطعا رشد خوبی در انتظار شما خواهد بود پس با هم بنویسیم I wonder which way to go I wonder which way to go Which browser do you use? Which browser do you use? Which یعنی کدام Browser یعنی مرورگر Browse یعنی مرور کردن و براوزر یعنی مرورگر مرورگر که میدونید برنامه هایی که برای گشتن در اینترنت استفاده میشه مثل Internet Explorer که خدا بیامرزتش Firefox یا کروم در گوشی های اپل هم که Safari فکر میکنم باشه Which browser do you use? Use یعنی استفاده کردن You use یعنی تو استفاده میکنی Do you use یعنی آیا تو استفاده میکنی Which browser do you use? یعنی تو از چه مرورگری استفاده میکنی خیلی کاربردی این سوالات خیلی کاربردی این جملات این جملات و عبارت هایی که ما انتخاب کردیم واقعا کاربردی هستند دوستان همه رو خوب یاد بگیرید همه رو در قسمت کامنت بنویسید با صدای رسا تکرار بکنید تا رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید Which browser do you use? Which browser do you use? Which one is your shirt? Which one is your shirt? Which one یعنی کدام یکی is است your shirt پیراهن تو پس shirt میشه پیراهن your shirt یعنی پیراهن تو which one is your shirt یعنی کدام یکی پیراهن توست حالا در قسمت کامنت ضمن اینکه می نویسید با صدای رسا تکرار بکنید Which one is your shirt? Which one is your shirt? Which one of them was it? Which one of them was it? Which one یعنی کدام یک آو در اینجا نقش کسره داره them یعنی آنها یا آنها را was گذشته is یعنی بود it یعنی آن اشاره میکنه به اون موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه which one کدام یکی which one of them یعنی کدام یک از آنها was it بود Which one of them was it؟ یعنی آن کدام یکی از اونا بود؟ فرض کنید که لباس کلی به هم زدی توی فروشگاه بزرگ بعد حالا دوباره رفتید پشیمون شدید برمیگردید سر اون قفسه بعد لباس ها رو میخواید پیدا بکنید میبینید که اون لباسی که مد نظرتون بوده نیست حالا میپرسید which one of them was it کدام یک از اینها بود ای بابا گمش کردم حالا در قسمت کامنت بنویسید which one of them was it which one of them was it Which one would you take? Which one would you take? Which one یعنی کدام یک You take یعنی تو بر میداری یا حتی انتخاب میکنی Would you take یعنی آیا تو بر میداری Which one would you take یعنی تو کدام یکی را بر میداری کدام یکی را مثلا انتخاب میکنی Which one would you take Which one would you take Which way did you choose? Which way did you choose? Which way یعنی کدام راه کدام مسیر Did you choose یعنی آیا تو انتخاب کردی پس choose میشه انتخاب کردن You choose یعنی تو انتخاب میکنی Did you choose یعنی آیا تو انتخاب کردی در زمان گذشته Which way did you choose یعنی تو کدام راه را انتخاب کردی راه انگلیسی مثل آب خوردن رو یا یکی از راه های گذشته ای که به مقصد نرسیده دوستان راه انگلیسی مثل آب خوردن راه بسیار آسانی است کافی است که در تمرین ها شرکت کنید طبق روش پیش بیایید قطعا نتیجه بسیار عالی در انتظار شماست Which way did you choose? Which way did you choose? I know which way Mori went. I know which way Mori went. I know یعنی من میدانم know یعنی دانستن which یعنی کدام way یعنی راه یا مسیر موری فردی به نام موری went گذشته فعل go فعل بیقاعده go که گذشتهش میشه went یعنی رفت در زمان گذشته I know من میدانم which way کدام راه موری went موری رفت I know which way Mori went یعنی من میدانم موری کدام راه رفت میدونم از کجا رفته میرم دنبالش حسابشو میرسم I know which way Mori went I know which way Mori went Which brand do you prefer? Which brand do you prefer? Which یعنی کدام برند یعنی برند یک مارک تجاری دوستان در مورد تلفظش دقت بفرمایید برند نیست برند به این دلیل که بین B و R صدایی وجود نداره ما هم صدایی اضافه نمی کنیم به خصوص صدای کسره اضافه نمی کنیم برند یعنی برند یک مارک تجاری Do you prefer یعنی آیا تو ترجیح می دهی پس prefer میشه ترجیح دادن you prefer یعنی تو ترجیح میدهی do you prefer یعنی آیا تو ترجیح میدهی which brand do you prefer یعنی کدام برند را ترجیح می شما کدوم برند رو ترجیح میدید؟ شیائومی، شیامی، سامسونگ، اپل کدوم رو ترجیح میدید؟ در قسمت کامنت بنویسید Which brand do you prefer? Which brand do you prefer? Which way is Central Park? Which way is Central Park? Which way یعنی کدام راه یا کدام مسیر is یعنی است Central یعنی مرکزی Center یعنی مرکز Central یعنی مرکزی Park که یعنی پارک Central Park یعنی پارک مرکزی Which way is Central Park یعنی کدام راه پارک مرکزیه فرض کنید که یک خیابونی یک راهی یک مسیری اسمش پارک مرکزیه بعد شما دارید دنبالش میگردید میپرسید Which way is Central Park کدام راه پارک مرکزیه Which way is Central Park Which way is Central Park I didn't say which country. I didn't say which country. I didn't say یعنی من نگفتم say یعنی گفتن I didn't say یعنی من نگفتم which کدام country کشور country دقت بکنید تلفظش رو کانتری نیست کانتری نیست country country یعنی کشور I didn't say which country یعنی من نگفتم کدوم کشور فرض کنید که شما میگید من میخوام مهاجرت کنم بعد دوستتون میگه کدوم کشور بعد شما میگید I didn't say which country من نگفتم کدوم کشور ولی دوست دارم مهاجرت کنم از اینجا برم راحت شم از دست این مرز و بوم I didn't say which country I didn't say which country Which car is your father's? Which car is your father's? Which car یعنی کدام خودرو کدام ماشین is است your father's مال پدر تو چطوری مال اینجا بیان شده آقا با apostrophe s برای بیان مالکیت چیزی به نسبت یک انسان از apostrophe s استفاده میشه مثلا اگر میخواستیم بگیم خودروی پدر میشد father's car یعنی father apostrophe s و car یعنی خودروی پدر یا ماشین پدر حالا سوالی شده which car یعنی کدام خودرو is است your father's مال پدر محترم شما which car is your father's کدام ماشین مال پدرته کدوم ماشین مال باباته حالا شما در قسمت کامنت بنویسید تا خوب یاد بگیرید حتما با صدای رسا تکرار بکنید which car is your father's which car is your father's Which one do you like best? Which one do you like best? Which one یعنی کدام یک Do you like یعنی آیا تو دوست داری Best یعنی بهترین Which one do you like best یعنی کدام یکی را بهتر از همه یا بیشتر از همه دوست داری منو بیشتر از همه دوست داری یا خالهاتو منو بیشتر از همه دوست داری یا داییاتو Which one do you like best? Which one do you like best? Which one would you prefer? Which one would you prefer? Which one یعنی کدام یک Would you prefer یعنی یعنی آیا تو ترجیح می دهی prefer پس شد ترجیح دادن which one would you prefer یعنی کدام یکی را تو ترجیح میدهی کدام یکی را ترجیح میدی داشته باشی پیتزای پپرونی پیتزای مخصوص پیتزای چیکن یا پیتزای استیک کدوم را دوست داری الان بخوری کدوم رو ترجیح میدی which one would you prefer which one would you prefer Which club do you belong to? Which club do you belong to? Which یعنی کدام کلاب یعنی یک کلاب یک گروهی که حالا به هر حال با هم هستن در یک کلاب Do you belong to یعنی تو آیا تعلق داری به مثلا چیزی به چی به یک club Which club یعنی کدام club Do you belong to تو بهش تعلق داری تو عضوش هستی من از شما میپرسم آیا شما عضو club انگلیسی مثل آب خوردن هستید حالا شما همین سوال رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Which club do you belong to Which club do you belong to Which house did you live in? Which house did you live in? Which house یعنی کدام خانه House پس میشه خانه House فرقش با home اینه که home حالت روحی و حالت روانی خانه رو داره حالت عاطفی ولی house یعنی ساختمان Which house یعنی کدام ساختمان Did you live یعنی آیا تو زندگی کردی in داخلش Which house did you live in یعنی تو در کدام خانه زندگی کردی Which house did you live in Which house did you live in Which newspaper do you read? Which newspaper do you read? Which یعنی کدام Newspaper یعنی روزنامه Do you read یعنی آیا تو میخوانی پس read یعنی خواندن که بلدید You read یعنی تو میخوانی Do you read یعنی آیا تو میخوانی Which newspaper do you read یعنی تو کدام روزنامه را میخوانی حالا در قسمت کامنت همین سوال رو بپرسید Which newspaper do you read Which newspaper do you read Which one is more expensive? Which one is more expensive? which یعنی کدام which one یعنی کدام یکی is است more یعنی بیشتر expensive یعنی گران ارزشمند which one is more expensive یعنی کدام یکی گرونتره فرض کنید که رفتید خرید کنید دو تا آیتم جلوی شما گذاشته طرف بعد شما میپرسید which one is more expensive کدوم یکی گرونتره اونی که گرونتره رو میخوام بخرم چون من پول دارم چون من دارم و میخرم همیشه بگید دارم همیشه سپاسگزار داشته هاتون باشید قطعا کائنات برکتش رو به سمت شما باز خواهد کرد سپاسگزار خداوند و کائنات برای آنچه که داریم هستیم شما هم سپاسگزار باشید عزیزان برای آنچه که داریم برای این فرصتی که برای ما ایجاد شده بتونیم بیاموزیم بتونیم آموزش بدیم سپاسگزاریم Which one is more expensive? Which one is more expensive? Which one is Maury's daughter? Which one is Maury's daughter? Which one یعنی کدام یکی Maury's daughter یعنی دختر موری daughter یعنی دختر Maury's یعنی موری آپاستروفی اس برای بیان مالکیت به یک انسان در اینجا استفاده شده داتر که یعنی گفتیم یعنی فرزند دختر موریز داتر یعنی دختر موری which one is موریز داتر یعنی کدام یکی دختر موریه فرض کنید که چند تا دختر بچه دارن بازی میکنن بعد حالا شما کنجکاف شدید که کدومش دختر موریه بعد میپرسید which one is موریز داتر کدوم یکی دختر موریه which one is موریز داتر Which one is Maury's daughter? Which bed do you want to use? Which bed do you want to use? Which که یعنی کدام bed یعنی تخت خواب want یعنی خواستن use یعنی استفاده کردن You want to use یعنی تو میخوای که استفاده کنی Do you want to use یعنی آیا تو میخوای استفاده کنی و یک which در ابتدا اضافه شده یعنی کدام Which bed یعنی کدام تخت خواب Which bed do you want to use یعنی تو از کدام تخت یا از کدام تخت خواب میخوای استفاده کنی حالا شما در قسمت کامنت لطفاً بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید که خوب ملکه ذهنتون بشه Which bed do you want to use? Which bed do you want to use? Which credit cards can I use? Which credit cards can I use? which یعنی کدام credit یعنی اعتبار در مورد تلفظش دوستان دقت بکنید کردیت نیست credit credit هم در مورد تلفظ C و R باید دقت بکنید که میشه کر کر که بین C و R صدایی وجود نداره هم در مورد تلفظ دیت در آخرش بین ای e و ا میشه credit credit یعنی اعتبار کارد یعنی کارت ما تو فارسی بهش میگیم کارت ولی انگلیسی بهش میگن کارد کارد یعنی کارت کردیت کارد یعنی کارت اعتباری همین کارت هایی که باهاشون پرداخت میکنیم البته انواع مختلفی وجود داره که در این بحث نمی گنجه کردیت کاردز یعنی کارت های اعتباری which credit cards یعنی کدام کارت های اعتباری can I use یعنی آیا من میتونم استفاده بکنم I can use یعنی من میتونم استفاده کنم Can I use حالا حالت سوالیه یعنی آیا من میتونم استفاده کنم Which credit cards can I use یعنی من از کدام کارتای اعتباری میتونم استفاده بکنم حالا شما در قسمت کامنت همین سوال رو بپرسید و بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Which credit cards can I use Which credit cards can I use Which do you think Tara chose? Which do you think Tara chose? Which یعنی کدام Do you think یعنی آیا تو فکر میکنی You think یعنی تو فکر میکنی ترا اسم خاصه خانومی به نام تارا و همونطور که میبینید حرف اول به صورت بزرگ نوشته شده چوز گذشته فعل چوز یعنی انتخاب کردن و چوز یعنی انتخاب کردن در زمان گذشته which do you think یعنی تو فکر میکنی کدام Tara chose یعنی تارا انتخاب کرد Which do you think Tara chose یعنی تو فکر میکنی تارا کدام را انتخاب کرد Which do you think Tara chose Which do you think Tara chose Which hat do you want to buy? Which hat do you want to buy? hat یعنی کلاه Do you want یعنی آیا تو میخواهی که چه کار بکنی to buy که بخری buy میشه خریدن you want to buy یعنی تو میخواهی بخری do you want to buy یعنی آیا تو میخوای بخری which hat یعنی کدام کلاه do you want to buy تو میخوای بخری which hat do you want to buy تو کدام کلاه را میخوای بخری which hat do you want to buy Which hat do you want to buy? Which one of those are yours? Which one of those are yours? Which one یعنی کدام یکی of اینجا برای کسره اومده those یعنی آنها آنها را are هستند yours مال تو تعلق به تو داره which one of those یعنی کدام یک از آنها are yours مال تو هستند which one of those are yours which one of those are yours Do you know which way to take? Do you know which way to take? Do you know یعنی آیا میدانی which کدام way راه یا مسیر to take برای برداشتن یا انتخاب کردن در اینجا مسیری رو میخواد انتخاب بکنه و اون مسیر رو بره حالا میگه Do you know which way to take یعنی آیا میدونی کدوم راه را باید بریم یا کدام راه را من باید برم باید انتخاب کنم Do you know which way to take Do you know which way to take I don't know which key to use I don't know which key to use. I don't know یا I don't know خیلی راحتتر یعنی من نمیدانم which کدام key کلید to use که استفاده بکنم use یعنی استفاده کردن I don't know which key to use یعنی من نمیدانم که کدام کلید را استفاده بکنم کدوم کلید را بزنم قرمز رو یا آبی رو واقعا نمیدونم I don't know which key to use I don't know which key to use We cannot tell which is better. We can't tell which is better. We can't یا we cannot یعنی ما نمی توانیم که چی کار بکنیم tell یعنی گفتن we cannot یا we can't tell یعنی ما نمیتونیم بگیم which is better کدام بهتر است which is better یعنی کدام بهتره we can't tell which is better ما نمیتونیم بگیم کدوم بهتره we can't tell which is better we can't tell which is better Which airport do I leave from? Which airport do I leave from? Which یعنی کدام Airport یعنی فرودگاه Do I leave یعنی آیا من ترک میکنم؟ کنم From یعنی از I leave from یعنی من از یه جایی ترک میکنم. کنم I leave from airport یعنی من از فرودگاه ترک میکنم کنم می اینجا رو مثلا ترک میکنم. حالا میپرسه Which airport کدوم فرودگاه do I leave from من ازش باید پرواز کنم از اونجا باید ترک بکنم کشور رو حالا شما در قسمت کامنت بنویسید which airport do I leave from Which airport do I leave from? Which hat do you want to wear? Which hat do you want to wear? Which hat یعنی کدام کلاه hat میشه کلاه Do you want یعنی آیا تو میخواهی To wear که بپوشی Wear میشه پوشیدن Which hat do you want to wear یعنی تو کدام کلاه را میخواهی بپوشی Which hat do you want to wear Which hat do you want to wear Which is better, this or that? Which is better, this or that? Which یعنی کدام is better یعنی بهتر است this یعنی این or یعنی یا that یعنی آن بچه ها در مورد تلفظ th ها در this و that دقت بکنید دوتاشون به یک صورت تلفظ میشه یعنی زبونتون زیر نیش دندون بالا و سعی میکنید بگید ز ز زنبور میشه this و that پس جملمون اینه which is better کدام بهتره this or that این یا آن which is better this or that Which is better, this or that? Which of them is your brother? Which of them is your brother? Which یعنی کدام of them یعنی از آنها them میشه آنها یا آنها را is است your brother برادر تو در مورد تلفظ TH در brother دقت بکنید که زبونتون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید ز ز زنبور brother همچنین در مورد them به همین صورته Which of them is your brother? کدام یک از اونها برادر توست؟ خداوند برادران شما رو حفظ بکنه. Which of them is your brother? Which of them is your brother? Which do you suppose Sarah chose? Which do you suppose Sarah chose? Which یعنی کدام Do you suppose یعنی آیا تو گمان میکنی Suppose یعنی گمان کردن سرا یعنی خانومی به نام سارا چوز گذشته فعل چوز یعنی انتخاب کردن در زمان گذشته which do you suppose یعنی کدام رو تو گمان میکنی سرا چوز سارا انتخاب کرد حالا در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید عزیزان which do you suppose سرا چوز which do you suppose Sarah chose Which is cheaper, this or that? Which is cheaper, this or that? Which یعنی کدام cheap یعنی ارزان یا بی ارزش cheaper یعنی ارزانتر this یعنی این or یعنی یا that یعنی آن which is cheaper کدام ارزانتره this or that این یا آن which is cheaper, this or that? Which is cheaper, this or that? Which of you will try it first? Which of you will try it first? Which of you یعنی کدام یک از شما یا کدام از شما will try یعنی سعی خواهد کرد it یعنی آن و در اینجا داره اشاره میکنه به اون موضوع به اون کاره که قرار انجام بشه first یعنی اولین یا اول which of you will try it کدام یک از شما یا کدام از شما سعی خواهد کرد انجامش خواهد داد first اول همه Which of you will try it first? کدام یک از شما اون رو اول امتحان خواهد کرد اون کار رو اول انجام خواهد داد حالا در قسمت کامنت ببینیم که کدوم یکی از شما اول همه این عبارت رو کامنت خواهد کرد و با صدای رسا تکرار خواهد کرد Which of you will try it first? Which of you will try it first? Which one of you is the oldest? Which one of you is the oldest? Which one یعنی کدام یک of you از شما is است the oldest بزرگترین یا مسنترین در اینجا تلفظ THE رو میگیم the the oldest چرا؟ چون بعد از THE حرف صدادار گفتاری اومده یعنی او در oldest به خاطر همین THE the گفته میشه the گفته نمیشه پس شد Which one of you is the oldest یعنی کدام یکی از شما بزرگترین یا مسنترین است حالا در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Which one of you is the oldest Which one of you is the oldest? Which subject do you like best? Which subject do you like best? Subject یعنی موضوع یا درس. Do you like یعنی آیا تو دوست داری. Best یعنی بهترین Which subject do you like best یعنی تو کدام موضوع یا کدام موضوع درسی رو بیشتر از همه دوست داری پس در قسمت کامنت با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Which subject do you like best Which subject do you like best I cannot decide which car to buy. I can't decide which car to buy. I cannot یا I can't یعنی من نمیتوانم که چی کار بکنی decide تصمیم بگیرم پس decide میشه تصمیم گرفتن which car یعنی کدام ماشین to buy که بخرمش buy یعنی خریدن I can't decide which car to buy یعنی من نمیتونم تصمیم بگیرم که کدوم ماشین رو بخرم حالا شما بنویسید به اندازه کافی پول دارید میخواید بین ماشین ها انتخاب کنید اما نمیدونید که کدوم رو انتخاب کنید میگید I can't decide which car to buy I can't decide which car to buy Which did you eat, fish or meat? Which did you eat, fish or meat? Which یعنی کدام Did you eat یعنی آیا تو خوردی Fish یعنی ماهی Meat یعنی گوشت Fish or meat یعنی ماهی یا گوشت Which did you eat کدوم رو خوردی Fish or meat ماهی یا گوشت Which did you eat fish or meat Which did you eat fish or meat Which is the best way to travel? Which is the best way to travel? which یعنی کدام the best یعنی اون بهترینه way یعنی راه یا مسیر travel یعنی به سفر رفتن در مورد تلفظ travel هم دقت بفرمایید دوستان travel travel نیست travel به این دلیل که بین T و R صدایی وجود نداره which is the best way یعنی کدوم بهترین مسیره کدوم بهترین راهه to travel که بریم سفر Which is the best way to travel کدام بهترین راه برای سفر است حالا در قسمت کامنت همین عبارت و همین جمله کاربردی رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید Which is the best way to travel Which is the best way to travel Mori does not know which way to go. Mori doesn't know which way to go. موری یعنی فردی به نام موری و حرف اول چون اسم خاصه به صورت بزرگ نوشته شده does not یا doesn't یعنی انجام نمیده چی رو know دانستن موری doesn't know یعنی موری نمیداند آقا چرا نگفتی don't know به خاطر اینکه فاعل ما سوم شخصه یعنی موری پس از داز استفاده میکنیم موری doesn't know یعنی موری نمیداند which way یعنی کدام راه یا کدام مسیر to go که برود go یعنی رفتن که میدونید موری doesn't know which way to go موری نمیداند که کدام راه را برود حالا نوبت شماست بگید که موری نمیدونه که کدوم راه رو بره در قسمت کامنت بنویسید موری doesn't know which way to go موری doesn't know which way to go. We did not know which bus to take. We didn't know which bus to take. We یعنی ما در مورد تلفظ وی دوستان توجه بفرمایید W رو یادتون باشه هر جا W دیدید لبهاتون حالت بوسه We didn't know یعنی نمیدانستیم در زمان گذشته know یعنی دانستن We didn't know یعنی ما نمیدانستیم Which bus که کدوم اتوبوس رو to take انتخاب بکنیم یا سوار بشیم We didn't know which bus to take یعنی ما نمیدانستیم که کدوم اتوبوس رو سوار بشیم We didn't know which bus to take We didn't know which bus to take Which beach do you like to go to? Which beach do you like to go to? Which یعنی کدام Beach یعنی ساحل ساحل دریا Do you like to یعنی آیا دوست داری انجام بدی Go یعنی رفتن To یعنی به آنجا Which beach do you like to go to یعنی کدام ساحل را دوست داری که بروی به اونجا کدوم ساحل را دوست داری کجا از همه بهتره کلک Which beach do you like to go to Which beach do you like to go to Which CD do you want to listen to? Which CD do you want to listen to? Which یعنی کدام CD یعنی CD CD که میشناسید چیه CD CD آهنگ مثلا CD بچه دقت بکنید در مورد تلفظ اون کلمات جدیدی که ساخته میشه از خلاصه مثلا چند تا کلمه مثل اینجا که CD میدونید مخفف کامپکت دیسکه اینجا باید دقت بکنید وقتی که میخواید حرف ها رو که به صورت بزرگ هم باید نوشته بشن تلفظ بکنید باید یک فاصله بین حرف ها باشه مثلا اینجا نگفتیم CD سری نگفتیم CD یک فاصله بینشون باید باشه Do you want to یعنی آیا تو میخواهی Listen یعنی گوش دادن Listen to یعنی بهش گوش بدی Which CD do you want to listen to یعنی به کدام CD میخوای گوش بدی Which CD do you want to listen to Which CD do you want to listen to Which flower do you like the most? Which flower do you like the most? Which flower یعنی کدام گل Flower پس میشه گل Do you like یعنی آیا تو دوست داری The most یعنی بیشتر از همه همه Most تلفظش رو دقت بفرمایید The most یعنی بیشتر از همه Which flower do you like the most یعنی کدام گل را بیشتر از همه دوست داری پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید فراموش نکنید که صدای خودتون رو ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان در این کلیپ پس شد Which flower do you like the most Which flower do you like the most Which is larger, Japan or England? Which is larger, Japan or England? Which یعنی کدام is یعنی است larger یعنی بزرگتر large یعنی بزرگ جادار larger یعنی بزرگتر Japan یعنی ژاپن England یعنی انگلستان which is larger کدوم بزرگتره Japan or England ژاپن یا انگلستان which is larger Japan or England which is larger Japan or England Which one do you think is correct? Which one do you think is correct? Which one یعنی کدام یکی Do you think یعنی آیا تو فکر میکنی در مورد تلفظ TH در think زبونتون پشت یا زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید سارا میشه think is است correct یعنی درست Which one do you think is correct یعنی تو فکر میکنی کدوم گزینه درسته مثلا تو فکر میکنی کدوم درسته کدوم حرف درسته Which one do you think is correct Which one do you think is correct Which season do you like the best? Which season do you like the best? Which season یعنی کدام فصل پس season میشه فصل فصل بهار تابستون زبستون پاییز Do you like یعنی آیا تو دوست داری The best یعنی بیشتر از همه Which season do you like the best یعنی کدام فصل را بیشتر از همه دوست داری Which season do you like the best Which season do you like the best I don't know which of you is older. I don't know which of you is older. I don't know یعنی من نمیدونم. Which of you کدام یک از شما is older مسنتره old یعنی سن و سال یا پیر older یعنی مسنتر یا پیرتر I don't know which of you is older یعنی من نمیدونم کدام یک از شما بزرگترید یا مسنترید I don't know which of you is older I don't know which of you is older Which applications do you like best? Which applications do you like best? which یعنی کدام applications یعنی اپلیکیشن ها do you like آیا تو دوست داری best بهتر از همه بیشتر از همه which applications do you like best کدام اپلیکیشن ها را بیشتر دوست داری حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید فراموش نکنید برای افزایش اعتماد به نفستون برای اینکه خوب یاد بگیرید حتما عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید پس جملمون اینه Which applications do you like best? Which applications do you like best? I didn't know which one I should buy. I didn't know which one I should buy. I didn't know یعنی من نمیدانستم گذشته I don't know which one کدام یکی I should من باید buy بخرم پس buy یعنی خریدن I didn't know which one I should buy یعنی من نمیدانستم کدام را باید بخرم جملمون پس این شد I didn't know which one I should buy I didn't know which one I should buy Can you tell me which button to press. Can you tell me which button to press? Can you یعنی آیا تو می توانی که چه کار بکنی؟ Tell بگی گفتن میشه tell می به من which کدام button یعنی دکمه to press که فشار بدهیم press میشه فشار دادن پس نگفتم پرس press بین پی و آر صدا وجود نداره پس جملمون اینه Can you tell me which button to press یعنی آیا میتونی به من بگی کدام دکمه را فشار بدهم Can you tell me which button to press Can you tell me which button to press It doesn't matter which side you are on It doesn't matter which side you are on. It doesn't matter یعنی اهمیتی نداره. Matter یعنی اهمیت داشتن و یا ماده. It doesn't matter یعنی اهمیتی نداره. Which side یعنی کدام طرف، کدام سمت. You are on یعنی تو در آن هستی. It doesn't matter which side you are on. یعنی مهم نیست که تو کدام طرف باشی. It doesn't matter which side you are on. It doesn't matter which side you are on. Which platform is the train for Boston? Which platform is the train for Boston? which platform یعنی کدام پلتفرم پلتفرم احتمالا میدونید چیه مترو اگر سوار شده باشید یا اتوبوس اگر سوار شده باشید یا قطار سوار شده باشید اونجایی که میرید میستید که مثلا قطار یا مترو یا اتوبوس بیاد بهش میگن پلتفرم در مورد تلفظش هم دقت بکنید دوستان نگفتم پلتفرم پلتفرم یعنی پلتفرم که توضیحش هم خدمتتون تقدیم شد The train یعنی اون ترین یا اون قطار مشخص که داره در موردش صحبت میکنه برای کجا for Boston برای بوستون ما فارسی میگیم بوستون ولی تلفظ درستش باستن یعنی بوستون Which platform is the train for Boston یعنی کدام پلتفرم قطار به بوستونه میخوام برم بوستون کدوم پلتفرم باید برم سوارشم Which platform is the train for Boston Which platform is the train for Boston? Could you tell me which way I should go? Could you tell me which way I should go? Could you یعنی آیا تو میتونی برات زحمتی نیست که چیکار بکنی tell me که به من بگی which way کدام راه یا مسیر I should go که من باید بروم Could you tell me which way I should go یعنی آیا میتونید به من بگید براتون زحمتی نیست که به من بگید کدام راه را بروم Could you tell me which way I should go Could you tell me which way I should go Excuse me, which way is the post office? Excuse me, which way is the post office? Excuse me یعنی منو ببخشید. Excuse پس شد بخشیدن یا اف کردن می یعنی منو excuse me یعنی اف کنید منو منو ببخشید این خیلی استفاده میشه و میدونید which way یعنی کدام مسیر is است the post office دفتر پست office میشه دفتر post office میشه دفتر پست excuse me which way is the post office ببخشید منو کدام راه دفتر پست کدوم راه به دفتر پست میرسه Excuse me, which way is the post office? Excuse me, which way is the post office? خدا قوت دمتون گرم آفرید بر شما که همراه ما بودید در این درس و این کلیپ آموزشی بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما خداوند شما رو تندرست و سالم نگه داره بسیار سپاسگزاریم که برای خودتون برای وقت خودتون و انرژی که صرف ساخت این کلیپ درسی شده ارزش قائل هستید و خوب تمرین میکنید، در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو می نویسید و حتما با صدای رسا که تکرار میکنید، صدای خودتون رو ضبط میکنید و با نحوه بیان در این کلیپ و یا کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن مقایسه میکنید تا بتونید اگر اشتباهی وجود داره اون رو detect بکنید و پیداش بکنید و رفعش بکنید یعنی دقیقا مثل همین روشی که دارید مشاهده میفرمایید بی نهایت باز هم سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان فراموش نکنید که کانال خودتون رو انگلیسی مثل آب خوردن رو به دیگران هم معرفی بکنید و بیش از پیش ما رو همراهی کنید تا بتونیم ما هم ادامه بدیم آرزوی تندرستی و خورسندی برای شما عزیزان و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم